位那个sing banter to Pojok pelecehan no tak gaplok pisan tonku. Umume lek kunti iku tuku sate lapa tuku pentol iku. Kon gak kesana susana. Ndi-ndi nek kuntilanak iku mangan sate sok mangan pentol iku lho. Aneh-aneh. Sate kosong itu sate liyane kono gak pantas ah kuntilanak mangan pentol iku lho. Malah Anggitmu ah, aku di mbok deni ngono. Wong aku wis elek udah mbek wong elek gak mungkin lah, Oh malah lu kale kale. Kon ki sana sing nulis cerita-cerita lho. Sapa Susana iku, Bang beli sate. Lah apa kon tuku pentol iku? Gak pantes ngrusak grammar. Apa grammar? Ngrusak cerita sana sing nulis cerita iku. Aku tahu delok kunting ngene iki tuku sate. Bang beli sate, Bang. Ngono kae. Kon Bang beli pentol gak pantes. Oh. 不想穿去了。